super DJ Milo, bien sûr, on est là avec Miss Maeva Carter. Bonjour. Comment tu vas bah, Bien fatigué là, il y a beaucoup de monde, il fait très chaud, mais sinon ça va. En tout cas, ça, fait super de t'avoir parce qu'on a eu kiffé le set tout à l'heure au Sandry Loop. Alors actuellement, quelles sont tes actualités euh, alors, euh, oulala, a tellement de choses. J'ai deux tracks qui vont bientôt sortir. Euh, je reviens de Los Angeles. J'ai mixé pour Madonna pour la soirée des Oscars. J'ai vu la photo. C'était énormissime. Enfin, plein plein de choses. Donc, le mieux c'est de regarder mes réseaux sociaux. je te coupe. Juste, je tiens à dire, elle est beaucoup plus belle en vrai qu'en en vidéo. Là, vous la voyez en vidéo, mais c'est vrai. elle, est, beaucoup plus jolie, je vous assure. Allez. Tu dis bitch. Toi aussi, t'es plus belle en, vrai que. Ah, plus belle je disais que c'est vrai que même pour les dates, j'ai euh, plus de disponibilité jusqu'à la rentrée. Donc euh, le mieux c'est de voir mes réseaux sociaux, euh, Facebook, euh, Maïva Carter ou le site. Et comme ça on peut suivre mon actu en temps, réel. Quoi. Et ton impression sur le salon actuellement c'est pas mal, je crois qu'il y a moins de choses que l'année dernière. En effet. Hein, en effet, mais bon, des belles rencontres, mes amis DJ, il y a plein de boîtes que je revois, des patrons de boîtes, donc ça me fait plaisir. Non, non, c'est une bonne ambiance, c'est très convivial, donc euh, c'est cool, c'est cool. Voilà, un grand merci à Maeva Carter, juste son site pour que tout le monde puisse se check. MaevaCarter.com, tout simplement. Très simple. Merci, merci. merci. www.djamilio.com